ejo bundi muri bibiri na cumi na rimwe nza guhura na rwandagendanyi aho abagore b'abasilamu bazaga kwicira umwana w'umukobwa imbere y'iduka ryanjye hanyuma wa w'umukobwa bicaga arwana n'amwicagaza ahungahungira iwanjye mu iduka ndamurokora mukorokora wa mwana w'umukobwa rero nk'uko bamwicaga nk'uko twari duhuje idini turi mu gisibo eh, ikibazo cyatumye cyamviremo uburwayi bukomeye impyiko zanjye ubu bamuye parasitike mu buhinde eh, waba waragize no mu buhinde kwifurizayo yego no muri canada navuye iyo ntewe inkunga n'uriya muhanzi w'umusitari bita jason darura eh, jason darura niwe waguteye inkunga ujya kwivuza Justin Odorora igihe yazaga mu Rwanda niwe waba waraguteye inkunga ukajya kwivuza muri Canada hanyuma ah, se ko Justin Derulo tuzi ko ari umusitari ari umuntu ushobora kugufasha ah, kurenza nk'uko inzego z'ibanze zishobora kuba zagufasha akaguha ubufasha bushoboka ni ikihe kintu yaba yaragufashije ku buryo uburwayi bwawe butagira ku iherezo ko ari umuntu tuzi ufite amafaranga eh, ikintu yamfashije gikomeye eh, kuko n'ubundi hano mu rwanda bakimara kubonera ibyuma mu bwambure cyangwa se mu ndangankiko hahoraga hajonga amashyira hagaturika hakajya haturikamo amashyira noneho banjyanye hanze basanga za mpyikura aza kubibona no ku mubiri wanjye nta kibazo buri wese abona uko natemaguwe nuko basanga impyiko zarangiritse angurira impyiko z'abandi bantu za mpyiko tugeze mu rwanda kubera zitari zihuje kirima n'imbeho y'ubukonje bw'inaha zanga ubuzima bwanjye oh yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho oh, uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose pfa wumva ikinyarwanda turagushimye ndagira mu bwenge niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ushobora kuba wakirirwa urira ariko ejo impundu zikavuga cyangwa nawe ugaseka uyu munsi kuri kamera muri kubona turi kumwe n'umugabo ni umugabo usa ntaho akuze ariko reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi kugira tuze kuza kubana tuziranye muri kino kiganiro turakwakiriye murakoze amazina mm. nitwa niyomukiza ramazan nkaba mm. ntuye hano mu karere ka nyarugenge mm. mu wa rwezamenyo mu mudugudu w'indatwa Eh, kuba matuye rero ntabwo ariho mvuka nahaje indi muto y'intambara irangiye papa atuzanye dukuye mu ruhengero aho twavukaga kwa nyogokuru wa mama papa ageze inahita apfa mu gupfa rero twakomeje kubina ngerageza no gukora akazi ka polisi mu kigo nawe wakoreraga akazi ko mu rugo nza gukuramo amafaranga ahagije nanjye neza kwishingira iduka ry'iwanjye nyuma yo gushinga iduka ry'iwanjye nahereye kuri kiyosike nzamuka ngeza ku iduka riranguza ejo bundi muri bibiri na cumi na rimwe nza guhura na rwanda ngendanyi aho abagore b'abasilamu bazaga kwicira umwana w'umukobwa imbere y'iduka ryanjye hanyuma wa mwana w'umukobwa bicaga arwana nawe ahungahungira iwanjye mu iduka ndamurokora mukorokora wa mwana w'umukobwa rero nk'uko bamwicaga nk'uko twe duhuje idini turi mu gisibo eh, nyuma yo guteragurwa ibyuma n'abo bagizi ba nabi rero naje gukurizamo uburwayi bukomeye kuva muri bibiri na cumi na rimwe kugeza na n'uyu munsi ikibazo cyanjye nyuma yo guteragurwa ibyuma nabonye ko nta handi hantu nakigeza nibwo natangiraga kwandikira umukuru w'igihugu mugaragariza akababaro nahuye nako ndetse mugaragariza n'ikindi kintu yamfashamo ari icyo kubona aho kuba aho kuba ah, tutaragira aho ngaho aho witabazaga umukuru w'igihugu ubundi ni ikihe kibazo ubwo bugizi bwa nabi bwaba bwaraguteye kiba gifatika ku buryo buri muntu wese ashobora kucyumva eh, akumva yuko icyo kintu koko ni icyo kuba wakandikira umukuru w'igihugu cyangwa icyo kibazo cyawe ukakigeza ku mukuru w'igihugu ikibazo cyatumye cyamviremo uburwayi bukomeye impyiko zanjye ubu bamuye parasitike mu buhinde eh, waba warageze no mu buhinde kwivurizayo yego no muri canada navuyeyo ntewe inkunga n'uriya muhanzi w'umusitari bita jason darura eh, jason darura niwe waguteye inkunga ujya kwivuza eh, jason darura igihe yazaga mu rwanda niwe waba waraguteye inkunga ukajya kwivuza muri canada hanyuma ah, se ko Justin Derulo tuzi ko ari umustari ari umuntu ushobora kugufasha ah, kurenza nk'uko inzego z'ibanze zishobora kuba zagufasha akaguha ubufasha bushoboka ni ikihe kintu yaba yaragufashije ku buryo uburwayi bwawe butagera ku iherezo ko ari umuntu tuzi ufite amafaranga eh, ikintu yamfashije gikomeye eh, kuko n'ubundi hano mu rwanda bakimara kubonera ibyuma mu bwambure cyangwa se mu ndangankiko hahoraga hajonga amashyira hagaturika hakajya haturikamo amashyira noneho banjyanye hanze basanga za mpyiko kubibona no ku mubiri wanjye nta kibazo buri wese abona uko natemaguwe nuko basanga impyiko zarangiritse angura impyiko z'abandi bantu za mpyiko tugeze mu rwanda kubera zitari zihuje kirima n'imbeho y'ubukonje bw'inaha zanga ubuzima bwanjye zanze ubuzima rero zirangira zibyimbira mu mubiri nanone nazo zikajya ziziramo amashyira nibwo nasubiraga kwa perezida mu rugo nabo babonye ko bibabaje icyo madamu yakoze ni uko yagombye kuntengera inkunga bakaza kunkura mu bitaro bya seshwa bakanjyana mu buhinde bakangurira impyiko za parasitike ubu nizo nkoresha ariko kuba nakoresha izo mpyiko za parasitike na n'uyu munsi urabona ngira ngo wabibonye ku bwambure ko iyo nafite pampa nyine mba nijojobera ntiwukumvaho ubuzima bwanjye bwose bwahindutse pampesi kubera abana b'abanyarwandakazi hanyuma hagati y'icyo ngicyo se urumva ah, nta kintu abaganga batakoze ah, haba mu buhinde haba muri canada ndetse no mu rwanda n'ubu n'ubu hano turi mu rwanda ndakwereka ko bigikomeye nyuma y'uko nabaga muri seshika seshika bikananirana ubu nkaba ndi mu bitaro bya gisirikare i kanombe hanyuma ubufasha noneho kugeza aka kanya ugikeneye ni ubu niba warabashije kugira tuzi ko ubuvuzi bwo muri muri amerika buri hejuru tuzi ko ubuvuzi bwo muri canada buri hejuru aho hose byagiye binanirana nta kintu batakoze ngo ubuzima bwawe bugende neza kugeza aka kanya ni bufasha wumva ukeneye bwa bwatuma ubaho neza ubundi bufasha nyine nabwo narongeye nandikira umukuru w'igihugu ubu yanyemereye ko bagomba kuzansubiza hanze mm. ariko bandangira uko nzagomba kubigenza mm. bandangiye ko nzandikira minisanti ikamfasha bakazansubiza hanze hanyuma minisante wamaze kuyandikira ntabwo ndayandikira mm. ni kuko nari nyifata imiti y'abasirikare ba mana bo buri munsi ubwo rero nyuma yabwo nk'uko abasirikare bari bari kunkorera ibyo byangombwa ngo barebe ko banyorohereza nkabona konjya hanze bancishije mu byuma basanga nagiriyemo na deporisiyo ya toroma irenga ubwonko bwanjye kubera kunanirwa ngo kwakira ibyambayeho ndetse no kutagira ubufasha nkenera bwa buri munsi biza kunera deporisiyo nayo iba ndende muri ngewe ubu icyo abasirikare bankorera uraza kubibona ku nyandiko nk'uko babigaragarije buri wese ubundi najyaga gusaba nka pampa nkagenda nambariye ubusa umuhisi n'umugenzi waba umwana w'umukobwa wabo umumama wabo umupapa wabo umusore mugenzi wanjye wenda ko hariho abenshi bumvaga yuko pampasi uyisaba ufite umwana wabyaye ufite umwana cyangwa ufite umudamu urwaye ariko njye mbabwira ko pampa ari iyanjye ku giti cyanjye ariko atari uburwayi bw'umubiri butumye nambara pampesi ahubwo ari uko natemaguwe na bariya banyarwandakazi ubwo iyo ubwiye umuntu ngo ugira ikibazo cyo kuba ah, wava ntabwo abantu babisobanukirwa neza icyo kintu gisobanurira umuntu uri kudukurikira kugira asobanukirwe neza ubundi iyo ni indwara isanzwe izi ku gitsina gore ariko ku gitsina gabo ni ubwa mbere ibyo bintu biba bibaye umuntu uba ubyumvishe ni ubwa mbere aba abyumvishe aba yumva ari ibintu bidasanzwe cyane amahirwe nagize rero nko kugira ngo ikibazo cyanjye gikomeze kumenyekana nuko muraza kureba namwe kuri cano zindi zisanzwe afirimagisi yaransuye yewe isimbi tivi iransura umuseke utambitse uransura bansura no ku binyamakuru muraza kubibona ndetse ngira ngo muraza no kubona ko firimagisi yaransuye muri kovide igihe cya kovide umuntu atagendaga ibyantungaga byavaga muri amerika n'umwana w'umukobwa witwa janine wabyoherezaga hanyuma abavarante bakajya bamamagara bakambwira ati ninze dore kuri mirongo ine mberekaho ubwo ubuyobozi bw'umurenge bwuncumbikiye noneho bakaza bakahareba ubwo bakamaha niyo mwana uwo mwana w'umukobwa yaraboherereje ivuye muri amerika hmm. ubwo rero kuva afirimagisi yansura muri ibyo binyamakuru byose navuga nayo urumva ko hari igikorwa yakoze kuko nko muri kovide byari bikomeye noneho nkatwe tutabasha kugenda kubera indwara twabaga dufite twemerera kugenda nuko umwana w'umukobwa anyohereza imifuka ibiri ya pampesi anyohereza umufuka w'ibirayi wa kinigi anyohereza n'umufuka w'umuceri anyohereza n'ikarito y'amata anyohereza n'ikarito y'isabune nibyo byambishijeho muri kovide ubwo rero nyuma y'uko iyo mpano ishize naje kugira ikibazo gikomeye nyuma y'uko hari abantu aho mu gipangu twari duturanye noneho ngo bakajya bashaka ko ngo ngo baza nkabagurisha nk'agasukari bari bagabanzaniye nkababwira ko ntawugurisha impano kandi uko babaga babizanye ntabwo nabiryaga njyenyine nkagira n'abashobora kuba mwashyira nimba muri bubishyire kuri cano nk'uko na fimurize zari zabishyize ku macana atandukanye ko n'uriya mwana w'umukobwa janine mwaza kumugaragariza ko n'uburwayi bwabaye ikibazo gikomeye akaba nk'umundi n'undi cyangwa se n'undi munyamahanga ufite kumfasha ariko cyane ubu ikintu ndi gusaba igihugu nkaba nyisaba ahantu ho kurambika umusaya cyane nduzi ko kwivuza byo i kanombe baramfasha kandi nabo banyemereye yuko nimara kudohoka ikibazo cya toroma bazamfasha nkagenda hanze nk'uko umukuru w'igihugu yabinyemereye ubwo rero ikibazo cyo kwivuza urumva kirasa nk'ikigenda gikemuka ariko nkaba narasabye n'umukuru w'igihugu nyuma y'uko natemaguwe ntarabasha kwiyubakira nubwo yanshakira burende ariko singomeze gucunaguzwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze kuko nibo bambereye ikigeragezo kwa buri munsi abayobozi b'inzego z'ibanze bakubereye ikigerageza gute ko bagushakiye ahantu ho kuba ukaba ufite ahantu ho kuba ukaba ufite nawe ukuntu ubayeho muraza no kubibona ku itangazamakuru btn yansuye mm. eh, bahamagara gitifu akavuga yuko nyine mfite aho kuba Eh, ubwo itangazamakuru ryamubazaga yavugaga ko bari kunshakiraho kuba nyuma y'imyaka ibiri ndaba mpavuye ariko nababwira ko muri iyo dushi banshyizemo nyumazemo imyaka icumi yuzuye ubu eh, burwayi bwawe mu buryo bukomeye ubumaranye imyaka icumi bumaze imyaka cumi n'itatu ubu ngubu banamaguye bibiri na cumi na rimwe hanyuma abantu baba baragukoreye ibyo bintu ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi baba barabashije gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe hari uwafashwe arafungwa amaze gufungwa amaze no gukatirwa kubera ko umugabo wari umukozi wa leta ngo yamutangiye ruswa none baramufungura ubu nawe ngo yagiye i bugande niko numva abantu bamuzi benshi baramuzi ngo yagiye i bugande yimurana nyina yimurana barumuna babajyana i bugande ngo niyo baba yaba yaragiye yaba yarabashije kuba yafungurwa atarangije ibihano byiwe yaba yarakatiwe nabwo bari bamuhaye igihano cy'umwaka umwe agikomeza kuburana noneho ko icyaha twaburanaga nkatsinda agasaba ubujurire ubujurire yasabaga ntabwo ari ubujurire busabwa nuko yatangaga amafaranga kuko ni abakire cyane bandushaga amafaranga bakangura ah, eh, eh, reka icyo tukihorere kuko izo hari inzego ziba zishinzwe ibijyanye n'ubugenzacyaha cyangwa no guca imanza icyo ntabwo ari ikibazo ahubwo reka twigarukire ku kibazo cyawe bwite uba kumva ikibazo cyawe ni cyo kuba wabona icyo kurya no kubona aho uba ndetse n'izo pampegisi zikaboneka mu cyimbo ubwo burwayi butarakira nk'izo eh, pampegisi zikaboneka kuko muba muri kuri televiziyo n'abari bumbone kuri televiziyo ngira ngo haba bano bikorera haba abakorera inzego za leta ubundi nagendaga nambaye ubusa ariko nyuma y'uko abasirikare babonye ko ari uburwayi bugoye bamusabirwa n'inyandiko z'abaganga ndetse bagashyiraho n'amanomero bakavuga ati ntihagire ukugiraho ikibazo azajya aduhamagara tumusobanurire hmm. ubundi nagendaga nambariye ubusa umuhisi n'umugenzi kugira ngo ndebe ko nabona ya pampesi kandi kugira ngo babone nk'uko natemaguwe n'abo banyarwandakazi izuba rirebera ndetse abanyarwanda bamwe barabizi benshi wakoreraga hehe nakoreraga hano imbere kuri mirongo ine nacuruzaga iduka risanzwe ririmo imiceri amasukari ibishyimbo ibintu bisanzwe nyine byo mu iduka yego nta kugeza aka kanya kugeza icyo gihe wacuruzaga nta mugore wari ufite ndetse nta n'umwana wari wakabyara n'umwana nigeze kuko nanjye ndi uruhinja utabona angana gutyo ukagira ngo ndi mukuru mm. ndakwereka amavuko yanjye ntabwo ari maremare ndi umwana ndacyari mutoya mm. ndabona imyaka ikiri mikeya cyane <laughs> ndi uruhinja ariko icyizere cy'ubuzima kiba kigihari burya umuntu ashobora kurwara ibintu bikagenda neza ah. nakubwira ngo mm. icyizere cyose mfite saba nk'uko umukuru w'igihugu yasinye ati ntibamujyane mu bitaro bya gisirikare bamukorere ibishoboka byose kuko ubahongereye mu bitaro bya gisirikare hari icyo nabashije kunguka hari n'icyo uko nabashije kwitwara mu banyarwanda bagenzi banjye ngewe nyamara kurwara toroma Njyewe muri njye numvaga igitsina gore kuri njyewe cyose igitsina kobwa ari haduye numvaga ikintu cya mbere ngiye gukora ariko nanjye nagura umuro umuhoro nkawutyarisha yewe na tuno twana twiga za materineri tw'utwana tw'udukobwa kanceho nanjye nkumva ko ari kimwe na wa wundi wangiriye nabi nanjye nakwihorera ariko madamu perezida nawe yigeze kuza kunsura muri sehashika abona ibyo bankoreye biramubabaza nawe ararira arambwira ati hangane watemaguwe n'igitsina gore kuzasanga ufashwa n'igitsina gore niwe wanshubije ibuntu nanone n'ubundi igikomere watewe umuntu burya akora imodoka akora agisida n'imodoka ariko yajya kwa muganga akajyanwa n'imodoka bivuze ngo n'ubundi igitsina gore ntago wari kuzirana nacyo burundu burundu kuko no kwa muganga wari kuhasanga abaganga b'abagore yego ni nabo bakomeje kumfasha kuko muri kimwe cya kabiri iyo usanga usaba pampegisi ngira ngo yego n'abagabo bariho bashobora kuyima ariko ko umugabo yayima mugenzi wanjye cyangwa umusore mugenzi wanjye ntabwo wabyumva nk'uko umugore umumama yabyumva vuba bivuze ngo ntabwo ari bamwe bose ntabwo ari kuko no kuba ndiho mbavuga ko pampa nyinshi zihabwa n'abagore ndetse n'ubuvuzi bw'iyo miti iyo nayibuze i kanombe nkaza hano za kimironko noneho naza hano za kimironko harimo abana b'abakobwa baba bafite agafaranga akaba aribo bangurira ya miti yaba igura ibihumbi ijana cyangwa se magana abiri nkabona umwana nkamwereka nka orudinasi nkabona aragiye anjyanye ahantu mu bacuruza imiti nkabona arayinguriye nkabona arayinshyikirije ngira ngo n'uwo mwana w'umukobwa wo muri amerika muraza kubona no kuri cano yindi nk'uko muri kovide nabwo yakoze ubutabazi bukomeye cyane ari nabwo nkeneye ubungubu make turi kugana ku musozi wa kino kiganiro cyacu se ni iki kintu wakisabira umuntu wese uri kuza kudukurikira hari ibikorwa inzego z'ibanze zakugejejeho hari ibikorwa abayobozi b'igihugu bakugejejeho ndetse n'abandi bantu abo ari bo bose bagiye bagufasha kugira ubuzima bwawe bugende neza ariko aka kanya uracyavuga ngo ubuzima bwanjye ntabwo buragenda neza ni iki kintu wasaba buri muntu wese uri kukubona ikintu nasaba buri wese uri kumbona harimo ibiryamirwa nasabiwe n'igihugu ariko umurenge ntugire icyuma ngira ngo n'ibyo wabashije kuma byo kuryamira uri bujye mu rugaraza kubereka ishusho yabyo uko bimeze noneho ikindi cya kabiri ni uko bankura muri iriya dushi nashyizwemo n'umurenge n'umujyi n'umurenge n'akarere ngiye kwicirwamo n'umunuko w'amatuwarete unsanga mu nzu kwa buri munsi ndetse n'imvura igwa ikanyagira bitewe n'ibirangarizwa kuko nta madirishya abamo ari imyobo y'imyenge yibereyemo gusa iyo dushe bagushyizemo se ni dushe y'urugo rw'umuntu cyangwa ni inzu yubashye y'urugo rw'umuntu nyirabwo yaje gupfa bisigarana umwuzukuru we umwuzukuru we nawe baramufunze byishyuzwa n'undi mupanga y'umumama ubaho mu rugo akamwohereza amafaranga kuri gereza ubwo rero umurenge nyine ukakomeza ndetse uko nsubiye kwa perezida bakabahamagara ati ramazani mwamushakiye aho kuba agakomeza guteza agataruvayi kwa perezida mu rugo singiye kukubeshya ko n'ejo bundi nagiyeyo umusirikare mukuru umurinda hano iwe mu rugo akambwira ati rero ramazani tugiye kujya inama nk'abaryi b'ibihaza ubu ngubu perezida nubwo yaba ari hano mu rugo ntitwamuguhaba ari kuruhuka ikiriho ni uko tugiye guhamagara ababishinzwe noneho twarangiza wazajya ugira ikibazo cyo kuza ukajya ujya kuri village urugwiro nk'uko baguhaye odiyasi ah, tukazajya ujya kuri perezidasi kuri perezidasi naho rero bavandimwe naragiye amaguru yarahiye muraza kubona amasinya ya perezidasi uko angana murabona amasinya ya minaloc uko angana murabona amasinya ya minisitiri w'intebe uko angana ndetse no mu nteko ishinga amategeko hose barakizi ibyo bibazo hose naho ntabigejeje ariko kugeza na n'uyu munsi ubuyobozi bugatera hagati mu ryinyo ndetse twaba tuvuye nk'aho kwa perezida baba bahamagaye twavayo twasubira ku murenge watubwiye ngo ntitugende twumve abayobozi icyo batubwira bakadutura kudutuka ngo tuba tuvuye kubarega hejuru kandi bakatugarura ku murenge wabo ngo ntitwicare ngo dutuze ngo n'ubundi ngo turi abaturage babo ahubwo bakatubwira nabi bakarushaho no kudusesereza ya ndwara yacu ikarushaho kwiyongera ukumva icyo kibazo cyawe cyagarukira hehe ko wumva n'ubundi cyabagerageze kwa perezida kwa perezida bakako kohereza ku nzego z'ibanze no ku nzego z'ibanze bikaba biri kwanga ni ikibazo cyanjye nk'uko kwa perezida ubwo ejo bundi nagiye mu rugo bakambwira ati tugiye guhamagara ababishinzwe barambwira ati niwongera kuba wagaruka aha ni mu rugo mukuru w'igihugu aba ari kuruhuka nanjye icyo nabashubije narabashubije ni iyo nje kwa perezida ntabwo ndi ikigoryi nta nubwo ndi umusazi nubwo namugaye ariko mfite ubwenge ntabwo nize ariko mfite ubwenge abasirikare ndabaganiza ndababwira inti namwe muti mujye mubaza ikintu gituma umuntu uyu munsi aza mukamubwira ikintu ejo bundi akagaruka mukamubwira ikintu ejo bundi akagaruka umwaka ugashira undi ukaza umuntu aza mu rugo ku mukuru w'igihugu murumva ko ni ibintu bigoye kandi ari ibintu bahamagaye meya akaba ariwe babwira ko agomba kumpa cya kibazo cy'ubufasha bwaho kuba muri izo nshuro zose se wabashije kujya gushaka perezida wa repubulika wigeze uhura nawe eh, perezida ntabwo nahuye nawe ah, nanjye guhura nawe ni nyamasheke igihe yajyaga gutembera za nyamasheke kuko nateze mva ku bitaro sehashika njyayo ngezeyo abamurinda abajepe banyemereye guhura nawe nahuye n'abapolisi abapolisi bavuga ko twakerewe badusubiza inyuma ubwo nibwo nari ngiye guhura na perezida imbone nkubone ndetse amaso ku maso mu nshuro zose wabigerageje ntabwo urabonana nawe ndahura nawe na madamu we yansuye sehashika aribwo nacaga ku itangazamakuru ririya ryo ku zuba rirashe ryansohoye ku binyamakuru bumvise ko nazize kurokora umwana w'umukobwa yego intandaro y'ibibazo byawe ni ukurokora umwana w'umukobwa cyane ramazani mm. rero reka tugushimire cyane kwitabira ubutumire bwacu ariko niba ufite nimero ya telefone uraza kuza kuyivuga kugira umuntu wese niba hari umuntu uri kukumva ufite icyo yagufasha aze kuza kuguhamagara telefone ni yayindi mwahoze aho ndumva uriya ayifite iyindi murayireba hano kuko ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ntabwo nize turaza kuza kuyandika ku kiganiro uraza kuza kuyimuhereza umuntu uri bumve afashweho ku mutima hari ikimukozeho ku mutima araza kuza kuguhamagara kandi ibintu bizagenda neza kandi wihangane buryo uno munsi ushobora kuba wararurira ariko ije impundu zikavuga watubwiye ubuzima wajya uheramo kuva uri mutoya kugeza ugize ugeze ku gihe cya success ubonye amafaranga ariko n'ubundi bikagenda byanga bikageza aka kanya aho ubuzima butari kugenda neza ariko ubuzima buzagenda neza icyizere kiracyahari murakoze